Ostoprosessi on aika vanha, mutta edelleen ihan hyvin toimiva malli tarkastella sitä omaa konseptia. Tämän ostoprosessin ajatuksena on se, että riippumatta siitä, mitä asiakas ostaa, niin hän käy tällaisen prosessin läpi ja, ja sen eri vaiheet. Jos on kyse jäätelöstä, niin tämä käydään tietysti vähän nopeammin ja sitten jos on kyse autosta tai asunnosta, tai muusta tällaisesta isosta hankinnasta, niin, niin äh, ihminen menee tämän läpi hitaammin ja saattaa palata edelliseen vaihe, vaiheeseen myös uudestaan ja uudestaan. Mutta tässä esimerkissä on esimerkiksi kuvattu tämmöisen käyttötavarabrändin ö, äh, ostoprosessi ja, ja täällä on heidän tavoitteensa, eli mitä he haluavat ostoprosessin eri vaiheissa saada aikaiseksi. Ja sitten toisella puolella on ruvettu miettimään, että no mitä kanavia hyödynnetään, jotta nämä tavoitteet toteutuu.